हेलो साथीहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो लाइफ सम्पूर्णलाई स्वागत छ होइन जो जो अब युरोप रोमानिया आउँदै हुनुहुन्छ वेलकम छ है र अहिले चाहिँ यहाँ के छ भने जसले मेरो लाइफ हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई स्वागत छ र अहिले दुई महिना चाहिँ यहाँ अफ सिजन हुँदो रहेछ जो जो होटेल लाइनमा आउ आउँदै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ अफ सिजन हुँदो रहेछ र खासै काम न तर सिटी एरियामा चाहिँ काम ठिकै हुँदो रहेछ तर अलिकति हुन्छ नि सिटी भन्दा अलिक गाउँ अनि त्यो चाहिँ टुरिस्ट एरियामा चाहिँ अहिले अफ देखिन्छ अफ सिजन होइन अहिले पुरै हिउँ परिरहेको छ तपाईँहरूलाई आज धेरै दिनपछि मैले पोखरामा हुँदा एकचोटि लाइभ गरेको थिएँ धेरै दिनपछि चाहिँ तपाईँहरूको सामु फेस टु फेस लाइफमा आइ आएको छ होइन र यहाँ चाहिँ राति भालु पनि आउने भन्ने हाम्रो यहाँ एकजना रविन्दै दाई हुनुहुन्थ्यो होइन रविन दाईले भन्नुहुन्थ्यो हो त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ फोहोर गार्बेजहरू राख्ने रहन्छ त्यहाँ चाहिँ पुरै राति भालु अनि स्यालहरू आएर गार्बेजको बक्सहरू लडाउने भन्ने कुरा छ होइन अहिले रविन दाई तल चिया पकाउने हुनुहुन्छ <coughs> अनि सो जो जो आउँदै हुनुहुन्छ रोमानिया तपाईँहरूलाई स्वागत छ वेलकम छ होइन अब राम्रो काम हेरेर आफ्नो आफ्नो दक्ष तपाईँहरू सकेसम्म आफ्नो जे सिप छ त्यसमा आउँदा राम्रो होइन ठक्कर पाउनुभन्दा मलाई त्यो लाग्छ होइन होटेल र तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् त्यो क्वेसनको जवाफ म दिनेछौँ मैले यहाँ मैले के सि के लियो त्यो क्वेसन तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने त्यसको आन्सर चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनेछु र मलाई हेलो हेलो हेलो दस पुरै फुरुरुर हिउँ पर्यो एउटा गीतको याद आयो मलाई हिउँ पर्यो मलाई गीत पनि खासै गाउनु चाहिँ आउँदैन होइन पुरै क्रिसमस ट्री जस्तै कस्तो चिसो भयो मैले ग्लोभ्स लगाएर आउनु पर्ने सो म बस्ने चाहिँ यहीँ हो म बस्ने ठाउँ चाहिँ ठिकै छ है कति चिसो हात सो रुमहरू यस्तो छ है अनि कार कारमा त पुरै हिउँ भइसक्यो होइन अनि त्यसपछि पुरै हिउँ परिरहेछ मलाई खासै यसपालि हिउँ पर्दैन जस्तो शङ्का लागेको थियो तर आज राति चाहिँ खुब हिउँ परेछ तर मैले नेपालबाट आउँदा चाहिँ हिउँ पर्ने ठाउँ देखाएको थियो तर आज चाहिँ विशेष गरी अरू ठाउँमा त परिरहेको थियो हिउँ तर यो ठाउँमा चाहिँ हिउँ खासै परेको थिएन आज चाहिँ हिउँ पर्यो ठिकै छ अब चाहिँ अलिक चिसो फिल बढ्ला जस्तो लाग्यो यो ठाउँमा खासै भित्र चिसो चाहिँ लागेको थिएन अब त्यो डाउन ज्याकेट लाउनु <laughs> पर्ला जस्तो देखिन्छ सो क को नयाँ हुनुहुन्छ सबैले मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनु होला र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ नयाँ लाइभहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ र तपाईँहरूले जति प्रश्न सोध्नुभयो त्यति नै आन्सरहरू त्यति नै डायरी कलेक्सन त्यति नै रिपोर्ट कलेक्सन गरेर तपाईँहरूको मार्फत आउनेछौँ र सकेसम्म तपाईँहरूको मार्फत तपाईँहरूलाई के के सहयोग चाहिन्छ त्यो सहयोगहरू पनि लिएर उपस्थित हुनेछौँ तपाईँहरूले जति मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ त्यति नै आन्सर रेडी हुने हो ओके म यति भन्दै अब यहाँ यस्तै छ होइन ठाउँ ठिकै छ रमाइलो छ अब आज हिउँ परेको कारणले तपाईँहरूको सामु चाहिँ लाइभ आएको र खै कसैले मलाई प्रश्न चाहिँ सोध्नु भएन त्यो ठिकै छ प्रश्न सोधे त म आन्सर दिन्थेँ अनि okay bye bye see you next block